welcome once again to kwa ground hii ni kwa ground panel uh, ah, sijabodha kuintroduce ourselves because uh, our any value <laughs> sawa sawa kwa ground so <laughs> sawa tu uh, bear, bear with us so Kasmil Kevo mm, ano wase kwa ground as continue maybe ndo apatie jina ingine so welcome kwa ground Leo tuko kama kawaida, we have to deal with the topic that limekuwa around, zimeziona kwa media, social media and uh, yes, tunakuja kuweka kwa perspective yetu. So kama kawaida, hatuwezi anza bila corona corona lazima tu tuwapatie update. So mm. the last time iliacha ilikuwa 48 alafu the next day sijui wako update kwa twitter alafu hiyo siku ya hiyo siku ya 48 kwa mfano na twitter hapo mm. amepeana hapo amepeana statistics yeah, like uh, uh, where, where? Yeah, like kulikuwa ngapi nini nini, walika tu kulikuwa na 48 sijui 31 female sijui what nini nini yeah. and I was like what okay then the next day akukuwa na updates jana I think waliweka sijui 188 so 198 188 katika hiyo huh. Ah, mm. okay. kama ingekuwa kitu important ningeweka kwa akili <laughs> <laughs> lakini haiko important eh. Eh, <laughs> government imechoka. Mm. <laughs> Eh, wameanza kushughulikia BBI sasa. Ah, imekula ikachoka. Yeah. Ah, eh. Hapo itabidi tu, hakuna njia ingine Hmm? Itabidi tuache kufund uh, unajua wanafandiwa na those, those other country, com companies or something organizations by the way ile pesa sasa uko anapatiana mm. sijui kwa ile kiti ya walikuwa wamechukua several company heads mm. wasa watumange doa hapo alafu wagawa ilifika hapo Oh, zile eh, mimi sijui. Mimi ndio natoa hizo story kwa news na ikaishia hapo sijui. Ah, hizo zimeenda kwa maji basi. Mimi kila kila kitu kila kitu ya charity Kenya najuanga ni scam. Hizo <laughs> zilikuwa hizo zilikuwa za wase less privilege. Unacheki unacheki like NTV walikuwa na nini yao? Mhm. yenye wana, wana, wana, wana, wana plead to the public so watume pesa kwa hiyo nini mm -hmm. I, I I think a pay bill yeah. sijui Red Cross ilikuwa na yao yeah. kulikuwa na account mzima tena kulikuwa na country mzima na kila station ilikuwa nayo kila station almost kila station okay, ilikuwa nayo <laughs> juu alisema ati chango yote tena mahali pamoja mm. alafu mahali pamoja itakuwa na some heads kulikuwa na the equity guy kuna some other guys walikuwa hapo pesa babu zilitumwa hapo pesa mingi sana pesa mingi. Eh. kuna hadi wasa walituma sijuu 1500 shilling kuna makampuni zipana karibu 200 million mm. hayo yote mengeuka maji nakumbuka ile siku Uhuru alifanya ujinga wa kupatia artist 100 million the next day Kobe na, ina fund napatia gava 100 million ya ku ya kuizaniza story za corona like napenda do haze napatia artist at watu entertain tukiwa kwa nyumba <laughs> na wazao wana food kweli wazao hata wengine wana steam wazao hata wengine wana net na unapatia do ah, no unapatia artist, artist do watu entertain like, si kuna kitu kama hiyo kwa story fulani hapa sijui but, but, but, mm. alafu anasema ati ilikuwa sijui book fulani hizi set books mm. kuna shida kwa wasi mm. alafu hasa akasema akaambia warezo warezo akasema ah, patia watu wapatia wamizizi pesa waende watupatie ngoma za kutumbuiza okay. <laughs> so yeah, na copy the same context I, I think mm. place senye tunaenda na corona government ingefaa ifungue everything True. i think government inatuchezea because ukiangalia sahii uh, jama wako Magufuli. No, no, no, no, no. Sahii si Magufuli, Mkenya uh, Ruto jama wako Ruto plus rais mwenyewe mm. na baba himself ni baba uh, wako kwa rallies kubwa kubwa mm. zenye hata mind ndio social distance yenye wanaambianga watu mind kabisa mm. Uki, ukiangalia hiyo crowd yenye ilikuwa kitengela mm. mazee sijui watu walitoka wapi hadi wow. kisii mm, hadi kisii Then unasikia government inaambia watoto ama watu wa, wenye mtu mwenye anataka tu kukunywa pombe yake polepole mm. ati, ati miraa oh, kama uko na miraa usikae karibu na mwenzako, ati miraa inaingia tu vizuri venye inaingia so like government ingefaa ifungue businesses because uh, wakiklose inaleta ina, ina, ina, ina more harm than wakifungua biashara sahii hata ile story ya curfew curfew hey wa metukosesha amani tunatoka late kwa nyumba lakini <laughs> wazee nilifanya ah. jana lakini sasema <laughs> yeah but yeah jana nikienda kwa nyumba nilipata makara wawili nile unaogopa tu unajua wanashanga wanashianga ta mm, mama si mama like ah hapana <laughs> nimechelewa already <laughs> nenda yaani chelewa mimi nimedik mzee kila time kila tumekuwa medik mm, so, no daddy badge. Eh, sasa tunafaa kwa hiyo kufungua sasa hii. Kwa tunafika. Mm. Hakuna mtu anawea mask by the way. Place wamefika kuna mtu mwenye anamekea. Mm. Kwanza hiyo industry ya ambayo ilikuwa imemplay wase wengi. Mm. Alafu ushana ushana ile ile idea ya. Ah. Anaambia mtu accident ni mbaya. Sasa naona accident ni mba, si mbaya. Until siku moja I experience. Mtu anajua ni mbaya. Sasa hivyo ndo corona ilikuwa tunaambua corona ni mbaya. Mm -hmm. But hakuna mtu ashaiona kama ni mbaya mbaya because unaona tu msana kufa but sahii watu wameweza kurealize that mtu alikuwa anapelekwa osi mm. wanaenda wanasema ulikuwa na korona <laughs> sasa namba zote namba zote 560 ama sijui ngapi uh. most of them zilikuwa tu yani fake Mm. akigen ah, siko na wewe hapo ako na mimi so that, so that ukikujiwa by polisi za youtube zinasema tufai kudiscuss hizi vitu by the to mislead watu so <laughs> <laughs> but well, hizo numbers zilikuwa tu inflated zilikuwanga fake kwanza like a friend was telling me ati msa alikufa ld of an accident mm -hmm. kwenda hosi kuna corona lakini pia unajua unaweza kuwa nayo kwa sababu kitu hata ukishika tu mlango au ufanye hivyo zapokuwa umepata so maybe alikuwa yaani nayo lakini chini ya maji yeah so tuassume tu hivyo until tuende upimwe <laughs> upimwe wapi Kemri eh, upimwe Kemri akiwa mbali sana unadunga mbali sana hadi tuende kazi tu ushaishikwa na karau kama wagari umeshikwa na karau kama unatembea Hauwezi, wanakuwa tatu wanne watano wanatembea kirende moja, mm. hauhepi ah. hauhepi. Ah. Alafu wanatembea kwetu wanatembea na fimbo oh ikikupata vizuri inakuwa <laughs> triki sana. Unakumbuka una corona <laughs> hey. Ah, lakini wame wametumia hiyo hii corona vibaya sana. I think president nataka kuivoke na Mutai alisema we have revoked the health act. I think president anafaa kurevoke sasa the health act hiyo health act sasa ni kama kuna wengi yeah, like nasema nini, mimi sijasoma bado. Uki uki invoke au oh, invoke uki invoke health health act zakonga mm. sasa hiyo ndio take ina take over like sasa hiyo inatumiwa ni ah, control everything yeah, yeah, mm. yeah, yeah. so iki place imefika saa hii inafaa tu irivokiwe kwa saa hii hata hakuna mtu follow hizo hizo deadline zao ilikuwa funeral by the on tuesday tulikuwa waseso tatu and more <laughs> naanza tuna mask oh, social distance mimi mimi mimi but as we continued ah msasha lewa to rest ukiwa na matanga ndoko peke yako mm. it is heri <laughs> ukuwe na wasii uh, <laughs> oh, imagine umepoteza your loved one mm hakuna mtu ni wewe tu na hawa wasi wa hizo makaratasi wanakuwekea ndani mm. utakuwa na stress the whole week lakini ukiwa na hapo hata kama ni triso hata kama watapata corona wote mm-hmm. lakini uko ile hope uko nayo nieri nikufe na hope kushinda nikufe bila hope <laughs> hmm? after, <clears throat> after kuzika watu kama 500 hivi ndio government wakakuja kurealize that maiti haiwezi sambaza corona <laughs> but msa aliniambia na nimedik ati ati wanafanyanga hivyo ati because ati virus izikaa kwa huyo kwa abodi imekufa mm-hmm. ati natoka so natoka ikienda hapo sasa si natoka sasa inatafuta hiyo ni ya zombi zombi mm. inafanyanga hivyo lakini zombi ndo naua inaamuka inaendelea kwa hivyo virus bado tunikaa vile tunasemaga inatoka kwa mate so inaweza kaa hapa kama ikuje kwa nyumba ikupate ikuje ikupate <laughs> wa kumaliza wametucheza sana ah, sana sana sana ilijua kuna mchezo kuna time alisema sijui kuna wale wase wenye hawezi ambukizana sindio mm. sio alikuwa anaita nani wale wase hawaonyeshi signal si, symptoms, symptoms. yeah. yeah. ah, si msaada ule cho alisema hawa waseme waonyeshe symptoms hawezi ambukiza. Yeah, yeah. The next day hapo akasema wachana awasei kama hata kama hauna symptoms unaweza ambukizana. So mimi niko okay, utaambukiza mwingine aje kama una symptoms, kwa sababu symptoms ni kuhoa, si ndio? Mm. na hiyo sijui some other things, na hiyo high blood, hiyo temperature iko juu. Sasa kama una temperature, temperature <laughs> kama <laughs> una temperature na pia haukohoi ha, ha, ah. ha, unatoaje kwa mwili wako ndio unatupe unless kama unaongea kama unanyesha ile <laughs> ah kama unanyesha <laughs> unless kama unafanya hivyo otherwise kama haukohoi na una hiyo nini ndio unavaa mask the whole time mm. unaambukiza mtu aje but kitu moja najua ni China walilipa World Health Organization eh. Hey we bwana utashikwa peke yako hapa sasa no mi najua <laughs> vile tunajua kwa ah, kigen tafuta evidence kigen tafuta tafuta evidence msa anibanga shamba uko na evidence <laughs> Eh, hiyo niko na evidence. Zimeenda <laughs> kwa kodi na zime zime zime collect. Unaona kama kwa mfano vile kuna assumption, vile kuna assumption the honorable Ruto anaiba unaweza pata evidence. Eh, si hata hiyo World Health Organization ni assumption. Ah, ah, Sio, mimi nasema naweza pata evidence na kuna evidence. Sasa mimi nikieleza. Lakini wewe ukienda kutafuta evidence utapata evidence. Haizi pata evidence. So ndio maana mimi nimesema mimi sitaki muda nitoe kwangu siku <laughs> so because sitaki muda anitoe kwangu usiku siwezi sema China walilipa anyone. No, China walilipa World Health Organization, wasemee kitu ni pandemi hmm. Alafu wakafunga siki sema ni opinion yako ni opinion yako sema ni ah, opinion. Ah, sorry, walijenga hospitali in three, in six days yeah. Kwa sababu ya, ya waliolipa mtu huko nje No, hadi the countries, the countries around them walikuwa na zovu walikuwa na choma wale wasi hizi assumptions, hii ni evidence. Kuna evidence kwa internet na kwamba kuna time sana alikuwa anashikwa anapelekwa crematorium, zile story wamalizane na huko mm. So unasema hiyo yote ilikuwa tu afasad hadi country zingine zinazua, alafu ni fasad. Hata nikwambie kutoka kuweza watu show kitu na country ziko na watu wengi kaa billion kaa China uh, <laughs> rudusie population yani <laughs> kenya hatuwezi fanya kitu kaa hiyo tuanze 50 million wewe naona tu evidence weke hapo ndo tuseme okay lakini kama hauna no, but sasa you will remember this 10 years from now utakuwa wapi <laughs> itakuwa kwa youtube mtaikumbuka sinajua <laughs> ni za happen hii stuff tena kwa sababu hatujaitunza eh sio second wave wachana second wave hiyo hiyo unajua second inamaanisha iko part of this one mm. as in later on inaweza kuja tena lakini ina different form hiyo anajua ninakam lakini hiyo kulipana but yes corona africa haikuwa haikuwa corona corona ilikuwa something else kwa kitu ya kupiga biashara ilikuwa biashara ya mm. biashara mi niko na my research yangu ni tz tz tz is the, is the evidence yangu okay <laughs> yeah <laughs> tz ndio evidence that corona iko corona africa lakini kama umsa alifukuza alifukuza the, the, the external, external journalist mm. what says you haikuwa what, what proof nimesema before that <coughs> if this thing was real mm. watu wange just to 60000 mm -hmm. kwenda ku gather sometimes plus kufunga internet Eh, eh. Sasa kama wenye wakapo ndani wanasema hii kitu haiko wote mm collective wanasema vile president amesema wewe kwa mfano kama sema the republic wewe, the country wewe, uko sure of Rwanda eh? mtu akikufa yeah. kwa barabara kama unaona yeah hata kama president amesema iko wewe unikosoa amesema iko ona ona ona kuna tofauti ile ile ile vlogs amesema ile kuna ilikuja Afrika si the same na ile iko huko majini unaona no, kwa sababu hata zile hata kama country ilikuwa ile ilikuwa serious ya ni Africa Ghana hawakuwa nakufa compared to any other outside country in fact sisi tuko karibu ku conclude that corona ingia Kenya no no no no, no, sema we go back to Mali this blender this blender lady mwenye alipewa script badala kwa ameandika vizuri no, no, huo jamaa ako kwa poa kuandika script script ya, ya, ya play ya udikangi hivyo <laughs> Uzali chali chomo ule jamaa kusema kweli. At this person I just normally see him Nakambi. coming here. What? Nakwambia hiyo ndio corona scam ya Kenya ilianzia. That the fact that this lady script yake iko na adapt Tato sijui nilikuwa na white News sijui best yangu akanicall akaniambia o oh, akani nikarealize haya ni mimi ndio niko na corona. <laughs> Ndio kuko na corona ku. <laughs> Like hivyo miaka mzee news like for real. No, story, story zake zilikuwa zina tofauti tofauti depending ako kwa station gani uh. channel gani <laughs> ah hiyo basi ni uongo hmm? but anyway hata ile country ambayo iko seriously affected south africa ghana hawezi compare the, rate, the, the death rate compared to tuseme ile ambayo iko least affected majuu ni gani hapa seme hata india tu seme india haiko the same level unaona mm. so hata hawezi pata hata kama hizo gana mm. huko unapata sana wasana nakufa tu wanaunga kwa, kwa, kwa fifth street tumalizie tu story tuseme kila kitu kutoka china ni fake ah. plus corona plus mkishikwa, mimi siko mimi siko mimi najua iko, lakini inaipatia heshima yake. Navaa masiao kwa amani, natembea mchana, nikitembea usiku, kuna sababu natembea usiku, otherwise ikifika 7 7 pm tuchenjie gia sasa, tuende kwa second wave ya huduma namba Huduma namba ndio sasa imekam tena <coughs> eh, najua watu wengine hapo walienda kwa register no, mimi after my advice my legal <laughs> advice that kitu hakuna mahali inaenda so kuna wasaka register for huduma namba and all that nini alafu sijui gava ilifanyia nini kwa wazazi what kama sisee mtatumia wazazi ah, wazazi kutupresha turegister huduma namba <laughs> lakini chenye najua inaweza kuwa ilifanyika na hizo manamba wangetumia wazazi wangetumikia sana hey, <laughs> eh, simu haziko zinatulia <laughs> tio oh, ah, usiniongeleshe kama ujaenda kurejista hiyo kitu tio oh, usinitishe pesa kama ujaenda umerejista nitumie slip nione kale kapepa ka, yeah, ka tiny paper ndaonyesha hmm. chenye nilijua alitumia so, huduma inakam ina, sinajua nilifanya. Uliregister kwanza nilifanya. Mimi nilirejista. <laughs> Sidangani oh. eh, sikutaka vita na government nikarejista. <laughs> Unajua kama Matiang'i ndio nini? Na ndio kusema hiyo alikuwa anapatiana threats. Eh, unajua threats zake zinakwanga ni kama zili dogi kubwa yenye inabweka lakini haiwezi uma mse. <laughs> Eh, siwezi. Oh, no, no, no, no. Wachana siwezi. Uliregister ile account. Siwezi. <laughs> Mimi nimeregister. Mimi niko na reasons zangu bwana. One. Sasa siwezi ni. Una, unaona? Maanisha now henceforth siwezi register. Yeah, yeah, yeah. Bado hata wakirudi. Naenda huko back. Bado hata wakirudi. Uh. Oh, Aku, register. Siku register na siko oh. willing ku register. Niko na sababu. Ah, sawa. Oya niulize, what was the difference? What's the difference? Kwa sababu tofauti yangu na yako, tofauti ni nini? Ukiregister na kutoregister. No, no, nataka kujua tu yani hizo threat zilifikia aje? ilikuhita aje? Is it that ulikuwa threatened ama ulifeel ulisubiri? Mimi cha nilichofanya nikaregister ni mm. walileta kukwanga So squad oh, as in hiyo hustle ya kwenda kupanga laini haiko. Nimesema hata wanikujia kwa mlango. Actually hata sisi pia walikuja. Ah. Mm. Lakini oh. either way kuna watu nilipo kufanya kazi. So No, but sasa wenye walikuwa wanakuja kwa ofisi walikuwa na charge so mbili. Walikuwa ah! nilipa so mbili ndio wafanyiwa hapo. Sisi tulilipa. Because ilikuwa convenience pia kwenda kupanga line refu. Register ah. sijui Kwanza pale tawa hapo nini hapo archives. Mm. Hey, line ilikuwa mrefu bwana. <laughs> What? The day before. <laughs> Ah, tangu aanze hadi time ya corona. Mm. Line pale ilikuwa kuna dakika kama sana watu wako pa pa mm. pa. The thing ni <clears throat> Kenya most probably kama kuna project atukuangi na hiyo uh, education ku, ku, kunini ku enlighten wase wajue why kwa nini tunachukua huduma namba o, uh, watu wajue kwa nini like time ya corona mtu ajui kwa nini ingefaa akae tu kwa nyumba <laughs> asitoke nje so like government inakujanga tu then anapatia wase wenye wanaanza threats mara huu sipochukua huduma namba hautakuwa unapanda gari, mara hautakuwa unanunua vitu kwa supa mara bila huduma namba. So hata hii ya pili ikirudi hmm. unacheki lazima yeah, wase kadha, hmm, lazima wakuwe real unaona vile tuko na lani ya red yenye imekuwa hapo sijui for 4 years na mtu mwenye hmm. hiyo laini ni ya nini by the way? Ni ya mabasi hizo za direct za kuchukua watu. Oh. Kukanyaga inafaa tuchukue hizo mabasi rapid tu zinapitia. Hmm. I think Uganda ametushinda by then na na transport system ama ni TZ. TZ, TZ. Uganda hajatuchapa bado. TZ iko na hiyo stuff. Na hata Rwanda hmm. imetushinda by far. Rwanda imetushinda hata si swali, lakini Tanzania ndio watutandika vizuri. Jua kwa almost twice the number in public like wametushinda by far hata in, terms of transport Ethiopia <coughs> eh, Ethiopia ni kusema Ethiopia kwa mm. oh. India. chapa wasi wengine wote ni, hmm? Sisi na, sisi na ah, Nigeria tunakimbizana hivi lakini in terms of governance in terms of eh, Nigeria kutokomea tofauti, lakini in terms of governance in terms of travel transport mm. chenye actually chemeshikilia tu Kenya hivi ni Mungu ambaye anapatia watu akili ya kuwa hustlers, kwa sababu kama tu ingekuwa eh, kama Mungu angesema tu endeni vile mnataka mm. hii country tungegawanisha tukuwe like in terms of cooperation. Mm. I think the problem we have ni sisi sisi huanza mbele before tu tunaanza nyumba na roof kabla tunatengeneza foundation uh -huh. because for huduma namba na feel inafaa kuwe first tunatengeneza structures sasa nishayapeana hizi madeling license ma NHIF manini mm -hmm. kwa record zao mm -hmm. nikienda let's say I'm driving niko na offense or something nikipatia my a police mm -hmm. officer my card huduma card akiaccess hivi anage details zangu za driving history like and all it. that mm -hmm. nikienda hosi NHIF nikipeana tu hivi wako na wana access details zangu za OC. So hii inamaanisha okay, lazima first tuanze na structures before tukimbilie yeah. Lakini safi hiyo hiyo kitu ya 66 sasa. 666. Eh. Sindio? 66 inatoka wapi? As in that's the whole ah, the whole idea. Ona kama natuma kitu mbaya hapa. No no. Ona kama kama kama kama kadi yako iko hapo ndani. Mm. As in si size tunaenda saizi hata ikikuja saizi bado kuna vitu mingi hazijamalizwa lakini by the time ifike ile point kuna universal health kuna universal kila kitu whereby tv yako inalipwa na kadi moja eh, health yako ilipwa na kadi moja mm. transport yako na kadi moja au ndio kuniambia mtu akiweza kuchukua kadi yako ya kumaliza maisha yako hmm. so sasa so, wanakuambia instead ya kuwa na shida ya insecurity eh kumuli yako wala unataka kukata <laughs> of course nataka of course nataka kukata because place tunaelekea ni place ya technology so si hapo ndo penye iko sasa mimi uh, the story sijaibai kwa nini buy idea ti mtu akikupatia namba hiyo ni 666 ah, ah sijasema huduma namba huduma namba ni mm. tofauti hiyo ni card tofauti ah, hii yenye nasema hii ni kitu iko implanted kwa mwili mm. na iko na kila kitu yako iko na ID yako iko na vyao eh, yuko na banking yako yote ikifika point kwa mali moja. Hata mtu aweke hmm. hata mtu aweke chip kwa mwili yako ama kwa mkono hmm. hiyo si 666 no, sasa hiyo ni interpretation sasa of, uh, of that we bana, mle babu inasema kweli wewe that uh, 666 inasema you cannot ngoja babu inasema hmm. hivi with that number you cannot do any transaction what does that mean kila kitu yawe kwa hiyo kitu moja but bado hiyo si 66 ni msetu amenini teknoloji na akakuwekea nini, na si hivyo ndo tunaenda sasa, kama kila kitu yako iko mahali moja saizi saizi kama saizi kama uko na cash unaweza fanya kazi, si ndio? Hiyo time hakuna cash mm kwa sababu cash yako hiyo staff, so hawezi fanya vitu zako. Actually hiyo kitu ikam through, drug dealers itabidi wafanye kazi zao legit, kwa sababu huwezi fanya, zako hawezi kuwa na cash. Cash itakusaidia unless you pay to your own dark rooms. So ikifika point enye kila kitu yako iko reduced to one small thing. Hmm. Hiyo ni 66. Mimi nasema ni 66. Ah, bado. <laughs> <laughs> Yaani <laughs> the ground. No, tutakuja na hiyo topic vizuri ya 666 no hata ni technology mazina embrace eh, namba second wave uh, well they need to do a lot of convincing why people should go and register and, and do that but the, thing ni no. the thing ni the first the first the first time walikuwa na register watu watu wangapi waliregister wengi 26 then 26 the, the, <clears throat> hii group ya pili yenye haikuregister kwa nini haikuregister wacheki hizo ndio vitu zenye questions zenye ingefaa government mm. wa answer kwanza before wa roll out another, another wave like inaweza kuwa msee kama mimi mm -hmm. alidecide no, mi register <laughs> alafu nataka kupungua another wave before mm -hmm. mimi uniconvince kwa nini ingefaa nikupatie details zangu zote place moja mm ile yenye mm -hmm. unacheki like sahii kama unataka kuniibia <coughs> Uta, utaenda ucollect vitu places tofauti tofauti <laughs> lakini sahii ni kuwekee tu kila kitu NHIF number, ID, email, phone number zi, zote ziko tu pamoja, ile yenye mse kama venye Kenya mm. Watu, watu, especially hawa watu wajuja wenye wanajua kuhaka hadi hizo vitu za majuu. Watu wajuja eh, <laughs> <laughs> ah. Juja ni ya kuhama kama unaishi huko mm. so tutabiri tumekata, kwa hivyo juu kuna wasi tunafaa introduce na Luvai eh, wako na story ingine kali hapo <laughs> ya ya yule ame ame anaitwa kuchotwa kuchezwa mm. kuchezwa na mawochi uh, wochi <laughs> anyway taking your story na come to after this clip so Luvai and uh, Chemoget Chemoget Chemoget yeah <laughs> take your maneno to come back see you in the next episode yes I nyingine sawa oh. mm. Lakini wacha mimi niko na shida. Ai bwana, mimi niko na shida kubwa sana. Shida kubwa hata shida shida za Kenya. Shida gani bro? watu wa movie wanafanya mbaya Hmm. wanafanya mbaya. Wewe imagine nimetuma demu yako achukue movie, anapewa movie for free na umelipa, kwani nimesata? msaada? Umeomba msaada? eh, waje eh, oh, eh, mchezo eh. bwana. Hivyo ndio miaka anatekwa na movie. Movie ya 30 Bob anatekwa. Serious. Ah. Mimi sasa wao wajana hao watu. Watu primary suspects ni hao watu wa big Watu wa nduzi, nduzi guys. Nduzi Wale watu wanapeleka wale wasichana mbio sana. Bro, wewe unaona umehasa umetumia msichana vya kuje. Alafu anampea lift. Hiyo ni ujinga. Unapea mzungu kwani hiyo fare ilikuwa nini? Mimi nakwambia ni ujinga. Eh. Sasa wewe unasema watu wa nini? Watu wa nduzi, wachana wao. Kuna watu wa photographers. Photographers. Anaita demu yako shoot. Kwanza siku hizi kuna picha zingine inapigwa kwa mtoni. Demu yako anafaa vitu zingine zinakaa uzi. Hmm. Eh. Anapana anapigwa picha. Eh, wasichana oh, siku atapigwa picha na apigwe kitu kingine. Mimi nakwambia ah, ni kubaya. Hao wasichana siku hizi wana tabia. Kubaya sana. Hawa sisi wanatutumia. Hao hata wanaenda walienda zile zile nguo za kanisa. Tununua kamera. Tununua kamera basi pia sisi. Tuanze hiyo biashara. Tunawateka tu kwanza kwa kale kakaniki. Anataka wacha nikwambie. Ah. Wewe unasema hao watu. Kuna watu wengine hapo. Hao watu wameipo hilo jamaa anachukua mayai anachanganya sijui na manyanya anachanganya na nini anaweka ndani ya chapati anaundia demu yako kachumbari, alafu anamwambia aje one buy one get three ah. free free bro, hata freedom yenyewe kuja free hadi mayai iko na ofa kwani ah, mayai iko na ofa ah, hata kwani hata kwani hizo hizo kuku ni za wapi? Hiyo ni uchinga. Lakini mimi wacha nikwambie makiateka kiateka mimi karibu nasahau mambo ya kiateka. Kwanza unajua unachoka kwetu Kiateka anaweza kuwa around. Yule jamaa anakuanga ah, mjinga. Yule alienda ushago. Kwanza usisi Kiateka amepiga luko na nguo zangu juzi. Eh, ana drip. Ameenda ushago na fika eh. Jamaa ana trip. Ana drip na nguo zangu. Anatesa na palasi yaka yangu. Ah, ah, ah, ah, sasa unasikia ah, eh. mimi kuna siku nimeenda job. Eh. Kumbe Kiateka anakuja nitoke. Eh. Unasikianga paka akitoka Panya na launch. Panya na launch. Eh. Sasa ni mimi nimetoka, hii panya nono ikaanza kutesa. Panya nono? Ah. ah mimi... Akachinja bwana. Panya nono na kitambi aje bro. Na ucho sasa the eh. last the whole of last week eh. Kutoka amekuwa akinihanda. Kichana lipa rent. Kichana lipa rent. Lipa rent. Kichana niongeleshi. Rent ya miezi mingi nne kuongeleshi. Asali. Msichana alikulipia ah, rent. Ah, maketa. Ah, lakini ndugu pole. Mimi hata mimi naona kitu cha kwanza, mimi eh. serikali ingilie kati. Mimi naona eh, Hii system ya kiateka wapani watoe watoe caretaker, watabadilisha bibi bwana. Eh, eh uki, ukilipa nyumba ni yako. Na mimi I want to appeal, mimi kama uko ushago mm. watu wa studio wanatusikia, uh, watu wa Nairobi, watu wa studio eh. kama uko ushago, huyu jamaa reporter ambia watu wa ushago, caretaker anamalisa bibi yako, ni kubaya. Lakini papa, papa, unajua ushago ni mashamba tutafute title deed, hata sisi tuunde plot zetu, si ndio? Unasikia nani yule jamaa mashamba pia huko ni kubaya sana, ule jamaa wa ama namna gani, Arabu Arabu <laughs>